parece no infligir Estar parado aquí soy Desde la luna hasta donde estoy Quisiera explicarte este sentimiento Que me tiene bien triste hoy Que me duele el corazón Por esta situación Por eso vengo aquí A pedirte a ti perdón Quiero salirme del sufrimiento Quiero volver a tus brazos corriendo Quiero sentirme siempre contento Porque por dentro sigue lloviendo Yo me siento invisible Para ti no es entendible Todo es sensible en tu versión Yo no sé lo que tú llamas amor me see